En un bar entre un ladrón, un corrupto y un putero Y pregunta el camarero que le pongo Juan Carlos I La justicia española es su ramera cortesana Y se la folla cuando le da la gana Los medios se la chupan, los monárquicos tragan Todo el mundo mira y los españoles lo pagan Lleva sin dar golpe desde el 23 F El Estado lo protege porque para eso es su jefe Se va por con alguna escort Huye como la rata si se fuga algún resort A beberse los cubatas a todo confort Mientras tú te matas lo pagas con tu sudor Por y cuenta ya no sé si de coca Pero puesto a dedo por Juan Carcadera loca Felipe ahora intenta mantener el perfil bajo Si está tan preparado que se busque un trabajo En el del King conservará su corona Conocerá estudiantes que curran en su zona Los que tampoco les sirve un título ni su diploma Allí serás el king, ya está bien la puta broma En vuestro juego de tronos perdemos disfrazados de corderos nos devoran como lobos. La monarquía parlamentaria es otro engañabobos que usan como excusa para seguir con sus robos. Lo perdimos todo, ya no nos queda ni el miedo. Hartos de hijos de puta, elegidos a dedo sois la peste borbórica, una pandemia endémica, La condena histórica de una momia tiránica, herencia arquitectónica tachada de modélica, dictadura de crédita desprovista de ética. Mis rimas vuelan como carrero blanco, me cago en el padre, en el hijo y en el espíritu nos llenará de orgullo y de satisfacción Ver al monarca encerrado en prisión La guillotina es un remedio demasiado rápido Y en la cárcel pueden seguir jugando al impávido Aunque si ve una guillotina la puerta sol Volveré a sentir orgullo de ser español Sin libertad de expresión, España es una prisión Y todos somos súbditos de otro rey ladrón Si te cortan la lengua la vida no sabe nada Muchos la usan solo para hacerle otra mamada Vienes en comisiones sin ninguna transparencia O un bifun si me llega una sentencia Tiene su cara acuñada nuestro dinero a su cuñado en la cárcel por robarlo. Son como una familia de la mafia de Sicilia y persiguen a los que se atreven a contarlo. Como carrero, el que no corre vuela, que el próximo desahucio sea la zarzuela. Ni que burdel habrás pasado a cuarentena mientras intentar meter a Hassel en la plena. Ni que burdel habrás pasado a cuarentena mientras intentar meter a Hassel en la trena. Eres ridículo como el que hizo la poli. Mi, mi, escapista favorito, al ridículo como el que hizo la pop poli Mi escapista favorito eres Juan Carlos I es un putero traficante de armas Roba tu dinero y los medios le hacen palmas El rey emérito es un chorizo ibérico Su único mérito un morro estratosférico La corona es el virus y Felipe es el rebrote Heredero del franquismo y millonario de rebote No podrán callarnos con condenas y amenazas con su ley mordaza El tribunal franquista de nuevo se disfraza Nos llaman terroristas, esa es su única baza Para que el poeta se convierta en amenaza Mientras el bribón con su fortuna va de caza En el banquillo de la sala solo se sienta el bufón que lo señala Y el rapero que lo cuenta Sus perros de prensa minimizan la tormenta Y el coronavirus se propaga y los infecta Se hace un sin y es sin pagar la cuenta Vuestra institución podrida no nos representa la modélica transacción de poderes Sigue legislando y corrompiendo las leyes Se sienten intocables como los reyes Las únicas inviolables deberían ser las mujeres No existe democracia sin monarquía Sin vuestra sangre azul vale más que la mía Por ser roja y no aceptar ninguna jerarquía Ni reyes ni súbditos que rindan pleitesía Yo no me arrodillo ni me humillo ante el rey Todos somos iguales, no comulgo con su ley Que hablaste al pueblo y defiende a los nobles y protege Deje siempre a los ricos de los pobres Te fustigan con sus leyes para que te dobles Nosotros sobramos, ellos cobran los sobres El Estado te roba y luego se indulta Las cloacas son su verdadera cara oculta Vuestra hipocresía cada día nos insulta Usaremos nuestras mazas contra vuestra catapulta Juan Carlos I es un recampechano Ama a los animales, los trata como un hermano Los Borbones son unos ladrones, eso ya es historia Vuestra propaganda no borra nuestra memoria sus mamporreros siempre los van a glorian y si lo cuentas no tendrás escapatoria Su santa inquisición no nos deja otra salida Nos quieren encarcelar para robarnos la vida Defiendo mi poder y con él te sentencio Solo tenemos derecho a guardar silencio Defienden su estado de derecha y de derechas Tribunales falsas bajo el yugo de sus flechas Los tengo miedo y por eso no me callo Nos quieren presos por no ser sus vasallos Yo soy el bufón que refleja vuestros fallos Fallos, fallos pero preso, grito como un poseso Lo voy a repetir más veces que en la ESO Abrirme otro proceso, saldremos siempre ilesos Nunca podréis encarcelar a nuestros versos Nunca podréis encarcelar a nuestros versos